Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal City Games, eu sou eu e hoje a gente chega no 12º episódio da série de The Last of Us. Primeiro, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, beleza? E se o vídeo for bacana, dê o like e curte aí. E seguindo aqui, galera, fazendo uma retrospectiva do último episódio, a gente uh, teve um problema na realidade, né? O Joel sofreu um acidente grave e praticamente ele tá entre a beira da morte, né? Entre a vida e a morte ali. E somente a Ellie pode salvá-lo. Então, nesse, nesse próximo episódio, a gente já. Nesse episódio, a gente já começa a, pela primeira vez a jogar com a Ellie. Então, é, sem muitas delongas, vamos para gameplay. E a gente já começa também com o... Onde você foi? Na estação inverno, né? Que é a última estação. Lá está Opa. ele. Vambora, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos atrás do maluco. Notem que existem alguns galhos. E esses galhos aqui, se você não tomar cuidado, o bicho... Onde que ele foi? o veado, o servo, da forma que vocês queiram chamá-lo, ele vai Parado. Um... Vou precisar chegar um pouquinho mais perto, galera. Só um pouco mais... Preciso ir um pouquinho mais perto. Eu já consigo acertar uma coisa. Calma. Calma. Te Acertou. peguei. Pegou. Bora. Corre, corre, corre, corre. Vamos ver se ele deixou alguma marca de sangue. Possivelmente. Fica mais fácil rastrear. Aqui, ó. É isso aí. Olha lá. Tá machucado, tá mancando. Cuidado com os galhos no chão e a gente consegue acertar mais um tiro nele. Que é o que a gente precisa. Afinal... Foi. Ah, cara. Acertamos. Desculpa, viadinho, mas... Servo. A gente precisa... Fazer um rango pro Joel, senão ver pra onde ele foi. Pra onde ele foi? No The Last of Us Parte 2 a gente também vai ter um cenário de neve lá. Caramba, cadê esse bicho? <clears throat> perdão. Opa, subiu pra cá. Como você ainda tá vivo? Exatamente, como você tá vivo ainda. Opa, tá por aqui. Achamos. esse lugar. Achamos um lugar meio abandonado aqui. Ah, ótimo. Tá tudo bem. Esse lugar não é tão assustador. Oh. Aê. Cute cenas. Só queremos conversar. Se fizer algum movimento, eu atiro na sua testa. O garotão ali também. Ô, louco. O que querem? Meu nome é David. E esse é meu amigo James. Estamos com um grupo maior. Mulheres, crianças. Temos muita fome. Eu também. Mulheres e crianças, todos famintos. Bom, talvez a gente possa trocar algo por essa carne aí. O que precisam? Armas, munição, roupas... Remédio! É isso aí, remédio, remédio. Vocês têm antibióticos? Temos. No acampamento. Você pode nos seguir? Eu não vou seguir ninguém. É isso aí. O garotão aí pode buscar. Ele volta com o que eu preciso e o viado de vocês. Se alguém mais aparecer... Você atira na minha testa. Flechada na isso cara. Isso mesmo. É isso aí, Ed, não dá boi não. Dois vidros de penicilina e uma seringa. Seja rápido. Vamos. Passe o rifle. Claro. Para trás. Os caras tá muito bonzinho. Ah. Acho que ele pode demorar. E... nós podemos nos abrigar do frio? Traga ele conosco. É isso aí. Carrega o viado ainda. Pronto. Você não deveria andar sozinha por aí. Não gosto de companhia. Entendi. E qual o seu nome? Por quê? Olhe, eu sei que não é fácil confiar em dois estranhos. Está claro que você se importa com quem está machucado. Tenho certeza que vai ficar tudo bem. Eu sei. Pronto, demorou. Você tinha outra arma? Desculpe. Ok, eu gostaria do meu rifle agora. Não, você tem a sua pistola. Espero que saiba usar essa coisa. Já andei praticando. Ah, aqui é diferente. Não importa como. Não vamos deixá-los entrar. Espero que não encontrem ele. Cuide das janelas. Tá. Pode deixar. Esses tiros valerem a pena. Ah, eu já fiz isso antes. Só que nunca errado, cara. Tudo Bem. Munição, cara. Uma munição aí. Você não tava brincando. Você é melhor com isso do que eu. Não mesmo. Me ajude aqui com isso. Você sabe onde está indo? Entrei nesse lugar. Ah, ótimo. Ótimo, né, cara? Não, ainda não consigo fazer. Já já consigo. Tá limpo. Por aqui. Sem muitos itens, né, cara? Tô, muito, tô com pouquíssima bala. Como Poucos itens está? de recuperação. Você não precisa se preocupar vida. comigo. Certo. Fique perto. E tome cuidado. Putz, Ei, garoto, você tá bem? Eu tô bem. Mais estupidores. Ah. Sai daí! Nossa. Que branca. Eles não param de se mexer, em né, né? Vamos dar um tiro e resolver logo. Ah, tem um cara aqui. Pronto. caraca, mano, não morreu. Tá, tá de brincadeira. Ele não morreu. Beleza. A gente consegue matar esses caras aí. Aqui dentro. Esse já foi. Cadê o resto? Nossa, pega. Quase me pega. Cadê o outro? Droga! Tô ficando irritado, gente. Caraca. deveria ser uma parte simples para matar os infectados. Quebrar o flash. acredito, velho. Morri três vezes nessa parte, aqui. Né? Vou uma flecha à toa. Ele abaixa bem na hora que eu vou atirar, velho. Tá de brincadeira. de um monte de flecha à toa. Esse jogo não dá pra passar ele com muita pressa, velho. Não adianta. Se você passar com muita pressa, você vai se ferrar. já resolve o problema. Já resolve. Que raiva. Olha as coisas aí, ó. Bora. você. Vamos, a porta é por aqui. Tiro liro ali, tiro liro lá. Essa foi por pouco. Precisamos subir lá. Ali, aquela escada pode servir. Tá. Aqui tem. Aqui. Vem cá, me dá impulso. Uhum. Pronta? Certo, seja rápida. E fique de olho nessas coisas. Eu sei. Tem um maledito aqui. Tá tranquilo, tá tranquilo. Pronto, juntinho. Algumas coisinhas aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que a gente consegue fazer por aqui. Fazer isso aqui, Se Se tá na frente, eu vou precisar. Certo. Aqui está. 了。 tá doidaço. Né? Nossa, parece que alguém já lutou com essas coisas e perdeu. Ah, meu Deus. estava procurando esses caras. Então, vem bem aqui. Não importa. Pegue o equipamento deles. Eu vou procurar uma saída. Beleza. Aqui tem mais alguns itens. Eu vou fazer mais disso, galera. Veja se encontra algo que possamos usar. Tá vendo algo? Não tem saída. Como será que eles usavam esse prédio? Ah, então o que vamos fazer? Mantemos nossa posição. Ah, temos outra opção? coisas aqui embaixo. Não vi. Tchau. Vou tirar algum baiacu daqui, ó. não fui bem lá embaixo, eu fui, Ei, fui bem aqui. É? Sabe, acho que conseguimos. Tipo, matamos todos? <laughs> não fique desapontado. É que eu não acredito. Essa, essa aqui eu mandei bem. Eu sabia que havia um, um baiacudo aqui. Beleza, agora consegue até trabalhar melhor com, com o que a gente tem de... Opa! Escute. Infectado não. Não infectado. O que eu disse? <laughs> tá. Vamos voltar. Conferir aquele seu animal. Você foi muito bem lá atrás. Uh, eu já disse que formamos um ótimo time. Tivemos sorte. Sorte? Não, não. Sorte não existe. Sabe, eu acho que tudo acontece por um motivo. Claro. Eu acho. E posso provar? Agora, esse inverno foi especialmente cruel. Há algumas semanas, eu mandei um grupo de homens para a cidade para procurar comida. Poucos voltaram. Eles disseram que os outros tinham sido assassinados por um cara louco. E veja só que o cara louco estava acompanhado por uma garotinha. Epa. Tá vendo? Tudo acontece por uma razão. Ah. Não fique triste. Não é sua culpa. Você é uma criança. Criança? James, abaixa a arma. Não, David. Não vou deixá-la escapar. Abaixe a arma. dê o remédio a ela. Os outros não vão gostar disso. Bom, isso não é problema seu. Sai da frente, droga. Corre, corre, corre. Você não vai durar muito lá fora. Eu posso proteger você. Não, Fica na... obrigada. Fica na tua aí, querido. Que a gente se resolve. Corre ele. Vamos sair daqui. 14 anos, Joel? já passando por tudo isso. Ah. Tá vivo ainda, calma. Só tá pálido. Eu só consegui um pouco de comida. Mas... mas consegui isso. Mexa seu braço. Vamos lá. Desculpa. Pronto. Terminou. Vai sobreviver. só tem ela e ela só tem ele, praticamente. Ih, os caras seguiram ela. Ah, droga! Eles me seguiram. É. Eu vou tentar afastar eles daqui. Eu volto pra te buscar. Nossa, pra estar tá vivo depois de uma viga enfiar na barriga dele, atravessar né, o quadril dele, tá louco. Vamos. Vamos. Temos certeza que ela está пора. ¡Vamos! ¡Levanta! ¡Ya, Eles têm que a volta e tenta voltar lá pra... Pegar o Joel. Vamos olhar por aqui. Pessoal, verifiquem a cabana. sofre muito mais dano que o Joel, né? Quando que eu tava com a, com a flecha armada ali. E eu ia fazer isso aqui, ó. Pegar a shotgun. Então, deixa eu ver se essa, essa galera deixou algum... Algum item, pelo menos. Vamos ver aqui nos... Tem algum... Tem tempero aqui. feijãozinho. Legal. Deixa eu ver se pra cá tem alguma coisa não. Aqui pro banheiro. Ei, viu isso? Tá vendo? Tá aí. Huh. tá tremendo de frio, olha isso. Nossa, arregacei. Eu ia lá no banheiro. Não, legal. Vamos, aparelho. Ok. Os Pra onde eu vou? vou fazer questão. Onde diabos a vadia se meteu? Ah! Gosta de ficar falando essas besteira? Sem dó. Beleza, galera. Passando por aqui. Agora a gente vai ter que Trilha achar um jeito de Bom, dar a volta. Isso deve me tirar daqui. Você consegue, Ellie. É isso que eu ia falar, você não vai cair porque alguma coisa aqui, será? Oh, quadrinho. Ah, por aqui não. Merda, como vou sair daqui? Poxa. poxa Ah, isso aqui era pra tirar o... o negócio da frente pra poder passar. Esse é o caminho de volta. Aguente, Joel. O portão tá fechado. Tem um ali. Tem outro ali. Onde é a Luz até agora. Meteu? xinga toda hora aí, se barato. Que merda! O cara me viu? Bom, beleza, acho que a gente deu conta deles aqui. Ver se eles deixaram algum item. um pra cá também, não deixou nada de item. Hum, beleza. Vai ter alguma coisa? Acho que não. usar. Vamos fazer... Ah, onde está a saída? A gente acha alguma coisa aqui. Aqui tem. Não deixa nada para trás. trairagem. Né? isso aqui não sobrou nada. Não tem nada aqui. Nada, nada, nada, nada. Aqui tem uma coisa para aumentar a energia e... Bora. Bora, Oli. cara de louco? Muito bem. Muito bem. Puta. São canibais? Como você tá? Ótima. Toma. Precisa comer. Eu sei que tá com fome. Faz algum tempo que eu não venho. O que é isso? É viado. Com um pouco de humano para acompanhar? Não. Não, eu juro, é, é só carne de viado. Você é um animal. Uhum. Você está julgando muito rápido? Considerando que você e seu amigo mataram quantos homens? Não tivemos escolha. Ah, e acha que temos escolha, é isso? Você mata para sobreviver. E nós também. Temos que cuidar dos nossos, seja de qualquer maneira. Então, você... Você vai me cortar em pedacinhos? <laughs> Espero que não. Me diga o seu nome. Você está mentindo. Ao contrário. Eu estou sendo... Ah, muito honesto com você. Agora é a sua vez. Só assim poderei convencer os outros. Convencer eles de quê? De que pode se arrepender. É corajosa. É leal. E é especial. Oh, que cara safado. Ah. Isso aí. Oh. Droga. Essa garotinha idiota! Assim vai ser muito difícil manter você viva. O que eu vou dizer aos outros agora? Ellie. Quê? Diga isso pra eles. Ellie é a garotinha que quebrou a porra do seu dedo! <laughs> ah, moleque. Como disse? Pedacinhos? Te vejo de manhã, Ellie. Putz. Putz, é isso aí, Joel. Ele. Caraca, mano. Ele. É, agora, agora mexeram com o cara errado, né? Louco? Então tá bom. cheiro com louco. E aí, galera, curtiram? Agradeço aí a companhia de vocês. Eu acho que a gente vai terminar esse episódio por aqui, que já está dando quase uma hora. Então, esse é o final do episódio 11. Espero que vocês tenham curtido. Mais uma vez, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever. Se o vídeo foi bacana, curta, é, é, curte, dê o um joinha também no vídeo que a gente vai trazer muito mais conteúdo bacana para vocês. Acredito que mais poucos episódios a gente já termina né, essa série, e lembrando que eu vou trazer a série de The Last of, The Last of Us 2, parte 2 aqui, o jogo já baixou, a gente tá só está esperando liberarem aí o jogo que é no próximo dia 19, beleza? Então, mais uma vez, agradeço a companhia de vocês. Fique com Deus. Valeu e fui!